Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah. No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte. Bebé, apareciste en mi vida y ahora te desarte. Solo quiero ver, solo quiero besarte. Yo sé que la cura